να γίνω φωτογράφος. Μου αρέσει πολύ φωτογραφία. Δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι φωτογραφίε τη 20χρονη Ρωσίδα, η οποία εκδιδόταν σε παράνομο οίκο ανοχή στην Αχαρνών και πάσχει από AIDS. Εντοπίστηκαν σήμερα ακόμη τρει ιερόδουλε θετικέ στον ιό του AIDS. Τίποτα, έχει στον ιό του AIDS. Αυτό δεν μου είπαν τίποτα άλλο. Δεν είχε κάνει έγκλημα το παιδί μου. Έγκλημα δεν έκανε. Στο site της ελληνικής αστυνομίας υπήρχαν φωτογραφίες αμφάς, προφίλ, ολόσωμες, ονοματεπώνυμα. Πρώτη φορά είδαμε ουσιαστικά να Ποινικοποιείται η οροθετικότητα και η ανθρώπινα ερήπια να βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο στις τηλεοράσεις. Εκατοντάδες γυναίκες υποβάλλονται σε εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση χωρίς τη συνένεσή τους. Κανείς δεν ξέρει αν εκδίδονταν ή όχι, δεν βρήκαν καμία να συναλλάσσεται με πελάτη. Άλλες από αυτές ήταν άστεγες, σε κατάσταση βαριάς μαχοχρόνιας τοξικοεξάρτησης. Μου πήραν αίμα μετά από την κεντρική αρτηρία και οδηγήθηκαμε στη φυλακή. Τώρα πηγαίναμε με τη συνοδεία τη αστυνομία και άρα κανεί δεν μπορούσε να μα αρνηθεί τον έλεγχο. Όπω κάνουμε και με τα σκουπίδια, τα οποία δεν θέλει κανεί στην πόρτα του, ναι. αλλά τα έχουμε όλοι μα μπροστά στην πόρτα μα. Οι διαδικασίε που τηρήθηκαν ήταν ε, από συνοπτικέ έω προκλητικέ. Φάνηκε ότι ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι. Εγώ είχα κόψει τα χέρια μου, τι φλέβε μου. Δεν άντεχα. Λάθο κάνανε. Γιατί δεν κάνανε κάτι καλό για τη χώρα του. Ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε σκουπίδια. Θέλω να σου πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ξέρω, δεν μπορώ. Απλά αυτό. Απλά αυτό.